Mario, terrible piola, pero le dio cáncer, Weón, y, miedo, y para peor, mira, weón. Pelo, weón. Ah, <laughs> enciende, weón. weón. What? Oye, ¿qué? Oh, mira, aquí hay un maricón. Ya te Ay. Oye, oye, ¿qué hago el Pikachu? ¿Tienes que tener todo, no? Desde yo. Oye, sí, me lo regalaste. Ahora va bonito. Desde yo. ¿Sabes qué más? Puta la weá, te Desde yo, desde yo. ¿Cómo que no hay nadie en la tienda, weón? No, no vale grabar. A ver, toca la pokebola. ¿Estoy seguro, weón? Sí, dale. Ayúdame, corté, ayúdame, corté. Qué weá, weá, ¿me entiendes? Concha tu madre. Ah, mira qué sexy. No le gusta cara. Te quité acostado, weón, los <laughs> Ya Hoy no vamos. Bueno, que No, no, no, no, <laughs> pues. <laughs>